pernah tak apa time bila nak buat iklan tiba-tiba kena block baru semangat nak buat iklan nak run pun kena block ah ha, ni cara dia assalamualaikum apa khabar semua ya saya semua sihat duduk di rumah sama-sama kita putuskan rantaian covid-19 ui semalam ke 3000 pedih eh. <sighs> memang nampak gamak gamaknya raya tahun ni tak kat sini lagi dah tak apalah so sama-sama kita doakan supaya covid ni dapat hilang lah di muka bumi ni amin ya Allah Okay, so hari ni Yasin dah buat satu video hmm, So, point video ni pasal account district Sebab uh, kita jam tu ni lah Facebook YRMI ke okay. YRMI ni adalah tempat yes, Yasin Bukan kumpul lah tempat mana siapa yang nak Willing nak subscribe bulanan Kepada Yasin Secara RM5 setiap bulan Kat YouTube channel Yasin So, kat situ hampa boleh tanyalah soalan InsyaAllah Yasin cuba bantu Sebaik mungkin lah dalam grup tu Okay So, mostly Kata-kata macam ni Cik Nur Suhaili Account kena restrict Lepas tu dalam whatsapp group Jus pun kena restrict Memang ramai Ramai sangat kena restrict ha, Macam ni uh, Tuan apa ni Hamdi pun kena restrict Dalam ni dah ramai sangat tanya Nafi pun kena Ifan Basu, tu Suhaili Apa lagi Bila siapa kena restrict Yasin akan tag So <laughs> suruh, suruh buat cara ni Tetapi baru ni Recently Yasin rasa macam ada update sikit Pasal cara nak buat report dulu saya nak share step so kali ni saya nak share macam mana yang latest punya style untuk buat report lah Okay, sebelum tu hampa semua subscribe, subscriber Yasin follower Yasin uh, ah, tolonglah follow semua tapi uh, video ni khas hampa patut berterima kasih kepada YRM lah sebab sebab mereka banyak tanya soalan-soalan yang mencabar minda Yasin so Yasin explore dan Yasin cuba cara ni lah first search Facebook Business Help Center. Search yang ni dulu. Sebab okey, apa kena ingat dalam Facebook Ads bukan bukan dalam Facebook Ads dalam uh, apabila kita banyak spend duit kat Facebook, kita berpeluang untuk chatting dengan ni support depa ni. So uh, rugi kalau kita sebagai advertiser yang spend duit guna iklan BX kita tak guna peluang untuk chat dengan support depa sebab depa ni amat bantu. Yasin dah buat tiga report, satu page macam page uh, ah, Yasin dan kawan Yasin mudah mengaji duk mai pernah kena hack kami semua kena key Yasin report kat sini pun still dapat uh, okay. so hari ni saya nak share bukan nak share cara-cara cara kena hack atau video lain tapi ni apabila kita dapat notification yang macam ni lah pernah tak hampa time bila nak buat iklan tiba-tiba kena block baru semangat nak buat iklan nak run pun kena block ah ni cara dia yang next ni lah add account add account disable lepas tu ha, tak boleh buat restrict apa semua semua semua semua ni lah okay, so search facebook business lah. facebook.com slash business slash help dia akan masuk sini so tekan get started bila tekan get started dia dah link dulu terus yang macam mana dah ni dah link mungkin so ha, ni ada beberapa isu yang nak benda settle dengan facebook bagus so kena ingat dia ada banyak dalam ni hampa pilih page mana eh sorry kalau tanya sih better pilih ad account sebab ad account tu uh, account adalah tempat yang kita letak payment kita so situ lagi dekat kot bukan lagi dekat lagi senang lah mereka nak detect detect ha. so tekan ni add account Okay, pilih issue. Okay, so contohnya tadi, add account disable, ada. Tak boleh buat payment, ada. Pending review lama sangat, boot pun ada. Account kena hack, add account kena hack. Yang ni yang selalu sangat orang kena, yang macam Rusia, macam bawa dulu Indonesia. Helmi kawasan tu kena hack 3000 hilang sebenarnya boleh dapat balik kena report kat sini je sebenarnya aha ok lepas tu sebab apa ads tak disapprove ha, ni political tak tahu lepas tu ni run tak kisah then kita boleh pilih add another ad account issue yang ni kalau benda lain boleh report kat sini so kalau add account boleh tekan lah. kalau siapa add account issue tekan kat sini je Okay. so dia akan minta uh, confirm email nombor telefon letak ok ayat Ayat macam mana yang sesuai? Okey. Ayat Yasin dia buat satu ayat Yasin dapat daripada satu uh, website tu Dan Yasin author sikit Ini Kalau ayat kita kena uh, Ni adalah ayat yang sesuai untuk kita kena Bagi supaya dapat attention lah Facebook Okay so ni boleh This report is submit by Your name nama Macam uh, ah, Yasin Brown ke Mak Fitri And And one of the admin of Nama page kita macam Yasin Brown contohnya Yasin Brown nama iklan tak lepas First headline ni Kedua Purpose of the report purpose of this report is is to for apa ni awak yang paling ingat purpose of the report is ah apa ni <laughs> purpose of the report is to is ah sorry is contohnya ada account problem restrict payment tak lepas apa semua tulis kat sini tulis je ni why I can run any ads I, hope I hope you guys can help me This is my ad account number. Mana nak dapat ad account number? Okay, eh, buka apa punya. Tadi dah ada dah. Kalau yang pasal yang first tadi. Kalau tak tahu juga, buka ads manager. Ad manager. Ha, ni, ad account number. Okay, sini pasal cancel lah. Tapi ni inilah account, ad account number. Kalau guna business manager pula. <clears throat> tekan ni. Tekan business number. Okay, so, kita balik pada tadi. So, kita copy ayat tadi tu. Copy. Eh. Eh. Paste. Ah, tu klik your name. <coughs> Buanglah benda-benda ni your name. Yasin Imran. And name of. Page yes you know brown problem yes look this thing. Okay, lepas tu copy yang tadi, nombor add account tadi lah, Tak lah, saya letaklah nombor ada berapa digit dah Ada berapa digit, buka balik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sembilan digit nombor lah. ni Yasin pakai bisnes lah sebab Yasin jangan pakai okay, sembilan satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan okay. so kalau hampa pakai bisnes buah ni kalau pakai ad account boleh yang atas tu lah sama aja benda tak ada masalah tak ada masalah So ni attach lah screenshot uh, mana yang kata contohnya macam tadi siapa yang kena Suhaili nah kita download lah image ni download nah lepas tu kita upload lah dekat apa nama facebook ni tadi kan download mana download download download download ok mana eh desktop lah ni panah ni okay, so kita upload lah image tu then tekan chat so memang laju orang chat dia pun memang laju so layan lah so itu saja kot daripada Yasin dan waktu chatting tu cerita lah siapa jadi apa jadi semua. insyaAllah boleh so kalau kalau tak tahu kan nak chatting macam mana ah, boleh pick Yasin Yasin akan ha, tunjuk lah macam mana <laughs> Okay Sekali lagi terima kasih kepada YRMI sebab soalan-soalan hampa yang bagi berpeluang untuk Yasin buat lagi video-video bermanfaat kepada semua orang. Okey. Itu juga kot daripada Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.